Da steht ja nirgends Ruhetag. Doch, das ist zu, hab ich dir gesagt, hab ich dir gesagt. Komm mit den Wein. Na schon. Grüß euch, kommt's rein. Danke. So. Na gut, ja, voll gemacht. <laughs> Glück hatte, gell? Aber Dere, setzen Sie wieder. Gott. Grüß Gott. Wir leben in einer besonderen Zeit. Manchen Leuten macht das Angst. Zunächst einmal. Aber manchmal muss man einfach nochmal hinschauen. Und genau darüber wollen wir einen Film machen. Der ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Ich bin Isabel Fontou. Ich bin die Regisseurin. Und ich bin Sanne Kurz. Ich bin die Kamerafrau. Ich bin Barbara Lackermeier, die Produzentin, aber heute als Kamerafrau unterwegs. Worum geht's eigentlich? Es geht um zwei schwäbische Rentner, die Wanderurlaub machen und großen Hunger haben und deshalb einen Gasthof suchen. Genau, und äh, den finden sie auch und werden wahnsinnig herzlich willkommen geheißen und bekommen sehr, sehr gutes Essen. Aber es ist gar kein Restaurant. Sondern es ist ein Flüchtlingsheim. Gröbig. <laughs> genau. Ja, und weil Filme machen sehr teuer ist, deshalb brauchen wir eure Unterstützung und deshalb machen wir ein Crowdfunding. Crowdfunding, was ist denn das? Danke. Viele Leute unterstützen ein Projekt und so kommt es zustande. Genau, und ihr gebt uns euer Geld und dafür bekommt ihr diese Dankeschöns da drüben am Rand. Oder ihr sagt allen Bescheid, die ihr kennt. Und gebt uns euer Geld und sammelt die Dankeschöns ein. Wenn dann da oben ein riesengroßer Betrag steht und ihr trotzdem noch spendet, dann wollen wir das übrige Geld aus dem Crowdfunding auch spenden und verraten, wohin genau, könnt ihr alles unten lesen. Genau, ihr könnt also gar nicht zu viel spenden oder ihr könnt uns gar nicht genug unterstützen mit diesem Projekt. Weil wir eben auch noch echten Menschen in der echten Welt helfen wollen. Und dann sehen wir uns alle im Kino. Ach so, alle mit? Genau, Prost. Prost. Prost.